Bona nit. Això és una ciutat d'Angola que es diu Nova Ciutat de Quilamba. És una ciutat d'aproximadament el tamany de València, uns 500.000 habitants, perfectament ordenada, colorida, fantàstica. No? Una ciutat que és perfecta sobre plànol. Només té un xicotet problema. Només viuen 200 persones ara els inversors xinesos que la van fer probablement no pensaren que Angola no té classe mitjana o que igual els angolens no volien viure en uns apartaments d'aquest estil de tipus occidental. Això és una ciutat de Sicília que es diu Jarre. És una ciutat de la, de la Sicília oriental, perfectament situada entre el volcà Etna i el mar. És una ciutat on els anys 70 es va planejar un gran estadi de polo per a 22.000 espectadors. Un estadi de polo de 22.000 espectadors en una ciutat de 26.000 habitants on pràcticament ningú havia escoltat parlar del polo. De fet, n'hi ha un grup d'artistes i arquitectes italians que parlen d'eixes infraestructures inacabades que poblen el sud d'Itàlia i, i Sicília especialment, com un estil arquitectònic que és l'exemplificació de maneres de ser i maneres de fer, no? tant, tan mostra d'una època com podria ser el barroc o les runes gregues. Però probablement no ens cal anar tan lluny, així, així a casa nostra, la bombolla immobiliària ens ha deixat un munt d'edificis que avui en dia no sabem què fer en ells un munt d'edificis que ara estan, la majoria deixen de sus. De fet, n'hi ha, ha alguna gent que ha posat l'etiqueta a Espanya de la nació rotonda. Ixa obsessió per la infraestructura, ixa obsessió per la rajola, és possible que ens hagi fet oblidar que el que realment n'hi ha de màgic en les ciutats, el realment interessant és la capacitat o la màgia que tenen per a sorprendre-les. Com quan l'any 79, uns alemanys, que es diuen Esbordini, van ficar un cable d'acer entre el carrer La Pau i el Micalet i pujaven fins a dalt en metro, ai, perdó, en moto. O quan l'any 1929, un gran cepelín, que es dia el el gran Zeppelin, <laughs> en alemany, va, va venir de Barcelona a fer l'exposició universal i es va dedicar unes hores a passejar el centre de València sorprenent a tots els seus habitants. Però probablement no, no ens cal ganar tan lluny a la història. Fa aproximadament un any, un grup de, de joves i no tan joves valencians, convocats per una, un, grup, un altre grup que es diu Desayuno con Viandantes, es van juntar en un pont que no té ús, que està planejat per a la línia T4 del, del tramvia, i van decidir esmorzar junts, desdijunar junts. I amb ixe ús convertiren lo inutilitzat en un gran parc. O el que passa tots els diumenges a la plaça del Doctor Collado, que és la meva plaça preferida de València, on se junten a ballar swing. I ahí els turistes, els xiquets, conviuen uns amb, un, uns amb els altres, pues, de forma molt divertida. Això que ho ensenyes a l'altra banda de l'Atlàntic, a Nova Orleans, on no només s'han ofert una bombolla immobiliària, sinó també un hurac, eh, un, eh, una gran inundació, l'huracà Katrina, que va negar el 80% de la ciutat. Allí un artista es va dedicar a, a apuntar el que dia abans pel terra. It's good to be here. Està bé estar així perquè que ens sentim a gust al lloc on vivim, al final ens fa ser partícips de les coses que allà es fan i ens fa involucrar-los i fins i tot els economistes hem, hem demostrat que estar arrelats al lloc on vivim ens fa ser fins i tot més rics. Probablement la clau es tracta en gastar aquestes coses que ens són pròpies i de les que ens sentim orgullosos i transformar-los de manera creativa entre tots. El, el meu amic Pau Rossell, que està per ací, l'he vist antes, ha inventat un concepte que és l'economia del comboi, que és com els valencians, col·lectivament, en l'adversitat, som capaços de crear i fer front a l'adversitat i transformar en recursos el que al principi sembla que no ho és. I d'aixer les falles o la banda de música o aquest tipus de coses tan valencianes. Però no és només obsessionar-se en les tradicions ni amb l'ús, sinó transformar-les d'una manera contemporània, d'una manera que tinguen sentit avui en dia. Per exemple, Miguel Arraiz és un arquitecte que també va fer un Ignite i que fa falles però fa falles arreplegant la tradició amb un diàleg del present, conversant a l'espai públic. I probablement no ens faci falta un estadi de polo, sinó només amb unes porteries i amb ganes de jugar, si sabem el que és l'esport, com aquests xics fan en, en la plaça del Pilar, es pot canviar la ciutat. El que jo plantejo és molt evident, que realment nosaltres podem, podem aprofitar-se de l'ús de la ciutat i que la ciutat ens ha de fer ombra al mateix temps. Ens ha de donar espais on poder fer allò que volem fer i que siga bo per a la ciutat. Quin és l'ingredient? Passem-se-ho bé fent-ho, perquè si no s'ho passem bé igual no tindria sentit. I ara ho estem veient al nostre voltant cada vegada més, coses com els sorts urbans de Benimaclet, on la gent vota cada dia amb els, amb els seus peus, on canviar les coses a través de la diversió i l'ús es transforma veritablement la ciutat sense necessitat de ficar ni una sola rajola. Només dim que juntem-se, convollant-se, i la veritat és que és molt important tenir veu, però més important encara és tenir peus. Bona nit. Thank you.